Astăzi este despre a dori. nu îmi vine să cred că nu am filmat verbul ăsta. Ei bine, a dori pentru mine este... Uh, adică acum câțiva ani a fost să devin actriță și am reușit. Acum este mai mult de atât să și fac ceva cu treaba asta, să fac un film, să fac o piesă și așa mai departe. Uh, am fost însă fascinată pe negativ când o prietenă de-a mea, acum câteva luni, mi-a spus că ea nu mai are niciun sens. Și am zis, bine, dar tu ce-ți dorești de fapt să faci pe lumea asta? Și a zis, eu nu mă mai ocup de dorințele mele, sunt alte priorități. Și atunci am avut așa o revelație că dacă nu suntem atenți la ceea ce ne dorim, normal că viața ni se pare fără sens. Așa că vezi ce-ți dorești și fii cu ochii pe tine, că viața ta va căpăta un sens. Ceau!